Nu jā, un uh, mums ir tā kā tāds tā kā socioloģiskais pētījums īstenībā. Uh, cik ir brīvu meiteņu šeit? Ok. Alright. Un uh, cik ir uh, Lindu šeit? Ir kaut viena Linda? Ir, nav? Ok, šī dziesma ir Lindai. visa man mazgāšanās vējā, jo nu, es pirms koncerta iegāju dušā un nebija nekāds jēgas. Uh, bet es ceru, ka es tik ļoti nesmiedu un jūs varat droši nākt tuvāk.